құйрығы шаян беті адам байқамай сенбе құрбыға жылмыңы сыртта іш арам кез келер қайда сорлыға басқаны даттап өзіңді мақтап тұрған адамға ешқашан сенбеңіз жағымпаздың тілінен бал ділінен зәр тамады егер айтпағаныңа бір рет өкінер болсаң үнсіз қалмағаныңа жүз рет өкінесің аузыңа ие болмау пәленің ең жаманы көп айтса көнді жұрт айтса болды әдеті жаман адамның аз сөйлеп көп тыңда аз сөйлеген қателеспес аз жеген ентікпес ештеңені ашумен бастама дауыл соғып тұрғанда кемеге отырған адам ақымақ ашу аз уақыттық ақылсыздық шындығында орынды дәлелдері жетіспеген жерде олардың орнына әр қашан айғай жүреді ашулы кезде сөйлемеу де әрекет істемеу де қажет ашумен басталған нәрсе ұятқа қалдырады жағадан алған дұшпаннан етектен алған ит қауіпті білмеген ақымақ емес білгісі келмеген ақымақ ақымаққа ақыл айту дауылды қолмен тоқтатам дегенмен бірдей